Cara, ini gue berni. Gue mana kau gua. kalian sebab sembahnya Kaile setan sembahnya Wow, setan. Wow, wow, jalan meli. Kalau lama sinerbi ah, semua lala. Kalau mau nerbi, bisa mandai xoolal lii la la lii la la ah lii xanaa du baax de ah man lii moom kaay leen seetaan day